Hi jylle, Heidi van Stencil Works hierso. Vandaag wil ek eers begin dier, soos jylle gesien het op sociale media, het ek die, die nieuwe ah, bone inlay stencils bekendgestel. Um, hulle is in voorraad, ek het genoeg voorraad, jylle kan my contact op, eh, op die Facebookblad, is daar een WhatsApp knop wat jylle my direct kan contact. Vir enige navraag jy selfde story, contact my net. Maar ek gaan net vinnig dier haar klop voor ons met vandagse video projekkie begin. Goed. Jy kan die verskillende stencils apart koop. Ek moet net van die begin af sê dit gaan jou baie duurder uitwerk as wat dit jou gaan uitwerk om die hele kit te koop. Nou goed, ek gaan net vinnig wys hier's design 1. Ehm um, julle sal sien dit is daar is 5 stencils van verskillende groottes. Dis nou waarmee jy jou hele jy patroon mee kan dan opbou. En ons werk altyd van die binnenkant af buite toe. Maar ja, daar's design 1 se stensels ontwerpe. Dan hierso is design 2 sinne. Hierso het jy nou eh, vier stensels. Um selfde almal pas by mekaar. Hulle is as 'n geheel geskep. So ja, dis dan design 2. Dan design 3 wat een van my favorites is. Daar is hulle en da, hierdie is ook vier stencils. Hy is bietjie meer blommetjierig as dit is die rigting wat jy wil gaan, maar ja, dis design 3. En dan die laaste een is design 4 wat drie stencils is wat almal 'n border vorm is. Wat baie lekker is van al hierdie designs is die een maklike ding is dit is die lengte van 'n laai. So as jy laaie wil doen, werk dit verskriklik lekker as jy net 'n eh, die middelpunt van waar jou knop kom wil doen, soos julle nou gaan sien op my kassie. Um het ek die een stensel het ek gevat en op die laai gedoen. Uh vandag se projek wil ek vir julle wys hoe om die die top van van die kassie te doen en dan om op te bou of julle te wys hoe maklik is dit om hierdie stensels dan te gebruik. So, goed, dan kan ons so lank begin. Haai julle. OK, ek het nou gaan nie werk om op die tafel te werk nie, so ek het my kassie nou geskuif net gou vinnig voordat ek met die stensel werk begin. Hierdie kassie was 'n paar kleure al geverf. Ek het hom basies net afgeskuur en dan wil ek net vir julle sê daar is 'n op al die platforms is daar 'n nuwe noem dit tegniek wat hulle sê van jy blyk dit met jig of met bleach. Ek het dit probeer. As daar daar bes daar buite is wat 'n sukses gehad het, laat weet asseblief doen jy dit want ek het dit probeer vir 'n hele dag en ja, dit het nie veel vir my gedoen nie, maar ek het hom toe nou maar net afgeskuur dat die meeste verf af is, ek het dit gestrip. En ja, ek het besluit ek gaan nie die top vers nie. Ek wil die natuurlike hierdie hele bouhou beweging wat julle weet ek vrees ek sterk van hou. Um en dis wat ek wil hê ek wil hê rou hout moet daar wees. En ja, hierdie ding het dit um ehm, of julle sê hier kom uit my ma se huis uit. Ja, hy seker maklik 35 40 jaar oud. So ja, hy dink sin, maar dis deel van hom. Nou goed met die bou en inlay stencils moet jy jy kan as jy OCD het gaan weet om 'n bepaalde middel. Ek is nie OCD in daai opsig nie. So ek eyeball hom. So ek jy begin in die middel want jy moet hom uitwerk. Dit help nie jy begin daar en dan kom jy dat jy nie spasie vir jou groot. Jy kan dit ook doen en dan net nou maar net klein ontwerpe sit, maar ek wil hierdie basies my myn ontwerp hê. So goed. Ek sit hom min of meer soos ek sê, hy's nie daarsoom trend as ek hom nou kyk so bietjie in die middel. Goed. Dan ek gebruik Peony van Calamy wat ons pure white is. Um ek hou daarvan om vir alles ek stensel werk doen. Dit goed te skit en sorg dat daar ons net laat daai aftrip was hy. Ehm um, laat daar in die dit is gewoonlik mors. Ehm um, laat daar in die deksel is. Dit werk vir my net makliker. En dan wil ek net gou gou vir julle ook vra verskoon as ek snyf. Ehm um, ek iets in die lig maak my verskriklik allergies. So ek is permanent aan die snyf. So dis nie dat ek ongeskik is nie, is regtig dat ek niks anders kan doen nog nie. Um, ja, goed. Ek het my gewone, ek dink hier is 'n nommer 6 Hamilton borseltjie. En nou wat ek gaan doen is jy dap hom ons nou net. Ons almal weet daai is hopeloos te veel, so vee dit af sodat jy amper niks verf op het nie. Dan wat ek amper vergeet, want ek doen dit eintlik gewoonlik nie, maar dit is maar eintlik beter om jou stensel vas te plak ek is maar net baie keer te lui en ek wil nie hierdie tyd mors nie. So, maar kom ons doen dit nou reg. Goed, dan begin ek. En ja, as jy sien hy's te te droog, dan dep jy hom net weer. Ek meen daar's nie 'n reg of 'n knippie, daar's met stenselwerk is daar twee maniere. Jy kan dep. Ek noem dit altyd jy het jou deppers en jy het jou jou solers. Nou ek is nie eintlik 'n dapper nie. Ek swol want dit voel net vir my ek kry meer verf in. En wat lekker is van die stensels is ek weet baie mense hou nie van stenselwerk nie want hulle sê dit vat te veel tyd en jy kry hom nie so mooi nie en die groot ding is jy moet geduld hê as jy stensels doen. Jy moet weet jy bou hom op. Dis nie 'n een laag ding nie. Jy kan dit doen. Daar is 'n manier om dit te doen. Dan doen jy dit met 'n rollertjie. Maar ja, vir my is die lekker van stensel is die rustigheid daar. En as jy rustig is, ja, dan gaan dit jou 'n bietjie irriteer. Maar julle. So ek het nou met daai vier met die vier stencils het ek toe nou die top gedoen. Nou ek wil net een ding sê wat ek nou agter gekom het. Hierdie stencil, as jy hom gebruik, werk met die volles. Um ek gaan kyk of ek hierdie uitgesorteer kan kry. Uh vir my met al hierdie stencils dis nie soos gewone stensel wat wat jy net kan aangaan nie. Jy moet seker maak dat omdat hy meer as een patroon het, laat jou patrone oorvleuel. Laat dit reg lyk. Like. Um ja, en dan ja, sy's dalk nie perfek nie, maar ek het gehou van die wat uitkom nou. Al wat ek nou sal doen, want as jy oor dit vir almal van julle weet dat jou um chalk paint het texture in, so obviously is dit grof as jy so oor hom vee. Nou al wat ek doen is ek vat 'n 42 grit um skuurpapier. Hier is sommer my sandertjies in, en dan gaan ek net en ek skuur hom net so 'n bietjie liggies net om die meeste grofwigheid af te kry. En jy sal sommer voel as jy oor hom gaan, waar moet jy dalk nog bietjie meer skuur? Dan vat jy net 'n droë kwas. heerlijke lap ook. Dit hou die veerkort af. En ja, jylle dis die bone inlay stencils wat jy kan gebruik. Jy kan ook die stencils apart ook gebruik as jy wil. Um, of jy kan hulle saam gebruik afhangend wat jy wil doen. Maar ja, dit is die Goed, en dan as hy nou klaar is en hy is lekker skoon, dan sal ek hom nou net seel. Ek enige gebruiksitem wat regtig gebruik gaan word, sal ek met marine varnish. Marine varnish is wat nou bote gebruik, so hy is waterbestand, hittebestand, baie goed om te gebruik. As jy ooit twyfel watter varnish moet ek gebruik, gebruik marine varnish, jy kan nie verkeerd gaan nie. Um, nou ja, al wat ek nou sal doen, ek maak net seker al die stof is af en dan ek gaan hom sommer met 'n lap aan sit. So ek gaan hom sommer nou so met my lap aan smeer dan net daar is dit. Sy is klaar, sy is geseel. Um, ek moet vir julle sê, dit was vir my een baie lekker project om te doen, want dit het, het was een bykie meer van een challenge vir my. Um, soos ek gesê het, hierdie ene het my oore aangesit. Ek het gesikkel om om uitgevigur te wei en ek besef, as jy gaan fijn kyk en as jy OCD's, gaan daar goed wees wat nie vir jou lekker lyk like, vir my het hy prachtig uitgekom, ek is happy met haar, en ja, as jylle bykie iets anders wil doen, as die gewone verf en decoupage en, en gewone stencil, denk rarig aan die bone en lui stencils, dis rarig lekker om mee te werk, um, hierdie dis, design wat ek gebruik het, is dalk bietjie meer challenging geweest, maar die ander is nou nogal redelik maklik. Maar ja, julle ek hoop julle het dit geniet, ek hoop julle het iets geleer en as julle die bounce stencils al gebruik het, stuur vir my foto's, deel dit met ons op sosiale media. Soos julle weet, as ons op al die eh, eh, sosiale media plekke te kry, Facebook, TikTok en Instagram. En ja, ek hoop dat julle dit geniet, lekker craft mense, tot volgende keer. Bye bye. Música